dá muito like. Hum, se inscreve no canal. E deixa muito like. E se inscreve muito no ah! canal. E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha o seu gato. Compartilha o seu ventilador, para sua lâmpada. para o seu tio, para sua tia, pra sua avó, pro seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like. E fui!